Для меня это близко еще и потому, что в Москве было очень много терактов, и в один из них э, я почти попала в 2010 году. И да, я просто реально очень сильно переживаю, когда происходят такие вещи, но, может быть... Ну, потому что в этом плане я чувствую, что мы вообще в едином пространстве, то есть э, тут уже весь мир, ну, как сказать, един произошло. Просто когда произошел теракт в Париже, буквально за там, за неделю или за две до этого разбился русский самолет с русскими туристами, который летел из Египта в, ну, в Москву. И сначала все хватали за голову и говорили, боже мой, снова теракты и в Париже, вот. А потом началась следующая волна, когда вторая часть людей говорила, блин, вы переживаете за французов, вы переживаете за Париж, а за там 300 человек, которые разбились под Египтом, русских, вы не переживаете. И там начался такой прямо очень серьезный конфликт, и была вот эта известная картинка, где Эйфелева башня в кружочке, ну, э, стилизованная под э, пацифический знак, вот, и потом сделали такую же картинку с самолетом, чтобы, типа, сравнять. Ну, так как я не верю в наших политиков, вообще ни в каких, ни в русских, ни в европейских, я думаю, что да, они придумают только единственный способ, это реально сделать какие-то супер жесткие границы. Очевидно, что нужно усиливать меры безопасности, ну и тем более, если человек захочет, он все равно это сделает. Я не думаю, что что-нибудь в этом может помочь потому что для меня э, угроза терроризма, она все равно такая эфемерная, я не знаю, откуда это идет. То ли это ИГИЛ, то ли это не ИГИЛ, я не знаю, и поэтому я не думаю, что возможно какая-то целенаправленная война, я не думаю, что границы могут помочь, я не, думаю, что в принципе с этим можно как-то бороться, так как борются с этим сейчас, и э, я не знаю, сможет ли объединение всех стран как-то с этим ну, справиться, но хочется верить в лучшее. И, эм, ну, как я уже сказала, я пессимист в том плане, что я не верю в наше правительство, вообще ни в какое, ни в русское, ни в европейское. Поэтому, скорее всего, они реально какие-нибудь границы установят и все. Но у меня есть какие-то цели в жизни, и я должна их достичь и у меня не будет другой жизни для того, чтобы их достичь. И поэтому мне те, ну, вот то, что, о чем мы говорили, террористические атаки или распад Евросоюза, или там, я не знаю, э, Третья мировая война, скажем, э, если это случится, то это случится, я с этим ничего не сделаю. Если это не случится, то хорошо. И как бы на меня это никак не будет влиять. То есть все зависит только от меня, получится у меня или нет. И, в общем, у меня нет другого шанса, поэтому что будет, то и будет. И я смотрю на свою жизнь реалистично, поэтому я считаю, что у меня есть все возможности для того, чтобы все ре реализовать, и зависит все только от меня. Поэтому что суждено, то случится, а что не суждено, то и думать об этом не надо.